सो हेलो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल डीजे बस्ती क्लब में और मैं आपका अपना दोस्त विपिन जायसवाल आप लोगों के लिए एक न्यू एफ लेके आया हूँ और इस ये एफ जो है एक टांडा स्टाइल में जो कि जी पे है और जो है इस एफ को बनाने में मेरे को मेरे को लगता है मेरे को दो तीन से दो से तीन घंटे लगे मैं टांडा की एफ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये एफ आप लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसको जी बनाना नहीं आता वो जी बनाना सीख सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एफ डाउनलोड कर लीजिएगा एफ एल पे पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अब वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अब मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अब आपका मैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए आप सीधा मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज आपको वीडियो कैसी लगी या कार आपको एफ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे सो थैंक यू धन्यवाद वीडियो देखने के लिए